Universal! This is the best. This is the best. This is the best. the written industry will be from the faithful Então, Faça Thank you. Marcos. Marcos. Que que você está fazendo? Ah, coisa aqui. Mas né? não conta. Eu deveria falar o que aconteceu. Você não quer ser. Hum. del me Miles Morales e nel momento in cui faccio questa intro io ho già registrato Yes. senso Non Non cosa va solo transit. Non devo girarlo. Ma questo è venuto. Cosa c'è? Cosa clicca? um, ah questo l'ho sbagliato fatto prima ok posso andare a un sacco se funziona se mi crossi where he said he loved art with a purpose. What does that mean? I don't know. But they also found a bunch of secret passages in his house hidden behind art. So... Yeah, gotcha. I'm looking. Hey, I think I got something.

我不是为了你。 the Parisian air at the Parc des Princes here in the French capital. My name is Derek Ray, and sitting next to me here on the... going into tonight contest here at the home of Manchester City. My name is Derek Ray and joining me for commentary is Stuart Robson. And what we have for you tonight is live Champions League group stage match day one action. It is Manchester City against Borussia Dortmund. The referee has played advantage in Dortmund's favour. Good tackle. Gundogan. Foden. calm, composed Certainly wasn't the second attempt, it was the first save that We just possess your opponent. Do me a favor, stand on Sergeant? the chair. Marco Adeyemi. Can they trouble the opposition, Mr. From City, it was anything but. Reiner. Eric Laporte. He's got the right idea, but that's not... So Do it from here! Every turn. cross. You need your defenders against Great attacking play. And he takes it on. Oh, that's a fine save. Równie udękłem. Over it comes line cuts the corner. And it's gone out of play for the Dortmund throw-in. Rice. Has eyes for goal! Well, it turns out to be fairly routine for the keeper in the end. team effort. Good piece of covering. An encouraging move from Dortmund. Well, that's an interesting pass. And the pot's in the way. Well, let's see what Dortmund have been rehearsing and training. Manuva. <laughs> It's going to be a good kick here. Well, we don't often say this, but on this occasion, a muted performance from Phil Foden. Well, I've been disappointed with him so far. He just hasn't worked hard enough to recover. And as a result, he's hardly sold it. Foden! Foden! Foden! Foden! one minute putting at it on. There is a safety solution. As usual, lefties down in the first half. So you think that wasn't first half of football. He was slightly off the pace, but he gave the ball away too easily at times. But we know. So the second half the Champions League group stage match day one contest commences. Птица, Одежда, Бегов, Скорость, Шестая, Дом, Смыс, Тревая, Бласт, Панда. Прикольно. Что? Вниз? Рейд. <laughs> 你说，你说，你说，你说，我肯 Não né? de risco. Muito bom, muito bom. Se fosse ver a merda Não. Deve ser Não deixa 이렇게 올라왔구나 Metto la proprietà spacca tutti. Ma cosa devi usare qui per... Sapevo cosa fare, ho afferrato la pistola e sono uscito da lì più in Lo so, ho pensato che fosse... Voleva incastrarmi e avevo ah, lasciato lì lì pronto e sparato. Non potevo lasciare... Stavo guardando zizzo. Come non riesco a fare sta Guarda che cazzo, mi sono ammazzato. si arresta per disturbo della dell'ordine pubblica tutti i rispettivi italiani. Il segreto professionale mi impedisce di commentare, ma le assicuro che le ragioni sono complesse. Ultimamente sembra essersi calmati, però viene da chiedersi perché prima si comportasse così. La prego, dottore, il mio socio potrebbe essere in pericolo. Cos'è successo qui? La moglie di Chris è morta. A quel punto, niente non ricordo senso. Ho preso le distanze da tutto. far venire la dottoressa Fonte. Ehi! Durante una seduta portata negli occhi Um, O que tem novo aqui? Eu não disse que... Por que você não quer? Eu não sei por isso. abbiamo adottato un approccio No, sì. Ok. Rivolgino adesso. Ok, per prima cosa stigliamo una lista dei sospetti. Io di Avatar ne ha al punto da ucciderla e castrarla? Stuart Obonos. Chi è? Suo <laughs> marito? Sì, è stato fermo. bruttissimo... fermo. Fermo, fermo. Sembrava molto ostile. Oddio! posto dove saremo al sicuro, ma ho bisogno di contattare la mia socia. E siccome voglio parlare di me, devo, devo farti una confessione. Ma che non sulla C'è un microfono nascosto dietro lo specchietto. Che... Vuol dire che qualcuno ha ascoltato tutto. Ah, no, no, no, no, no, no, no. Wiedział, a byłby go stoi, kurczę. Guarda, basta! Grazie. Cosa fa andare? Ricorda l'equilibrio.

Guarda che so, mi sono... Guarda che so. Ecco. Eh, dovrei dire una ragazza. Guarda, Beppo, cosa cazzo? no che ti faccio un fortunato questo perché? Sentare il colpevole riducente delle costituzioni. Non si ne Dobbiamo scoprire in questa. Ah, sì, io ho preso che sono Ok, ora è il caso di sindrome di Stoccolma più veloce della storia, oppure non ci sono di una storia.

non guarda, basta. Aspetta, aspetta. No, non serve. Violence. Cosa è tutto? Muda un cazzo! Ha ha ha!

Dammi una buona ragione per non arrestarti subito per aver aiutato gli Oh, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, No, No, I'm done. No, I swear, I was done. i oh my god, I'm done. Oh god, fuck! No, my god! Things that make you rage, things that make you things that make you

Ho capito, eh, vanno dovete guardare un po' come ci di non ho potuto Chocolate chocolate thing, thing, thing. What? Last minute. магазин. Ничего. Это в Time for waffles. no, no, no! Reverse, reverse, reverse, reverse! Reverse! No! What am I gonna do? Use the gun! Where is he? There's no way. How am I gonna this guy? You can die. I can't shoot. You can't. You can't. What am I supposed to do if he comes again? Okay, so we're going in through the side door. I hope you watch your engine because you're not getting the warm up. Drive over there and I'll be in touch. Oh! Softly, softly. Alright, good. Понятно, понятно. Небом. Это поверник. Могу занять не в страницах. Подыграл. Наши дикие анимали fatto che non risponde adesso la pistola per me è abbastanza. Sì, ho interrogato e sono tornato a casa. La scelta di che colore vuole essere? Niente, ma riguardo al ristorante. Vuoi indossare gli occhiali? È lo stesso modello del questo qui ha una protezione sullo massimo se vuoi iniziare a ti do il benvenuto della città di Peppa Pig ti divertirai moltissimo qui tra poco incontreremo Peppa ma prima Collochiamo a camminato. Usa la levetta per muoverti. Eh, Intanto scaricato dove... Senza proprio. Ora premi un... Ti vedo per fare un culo. Io prendo il pancane. Che cosa... Che cosa... Che cosa... Che cosa... lo so Volevo farlo la strada è bloccata da una relazione non preoccuparti di a volte ti serviranno muovere degli ostacoli ah bentornato bentornato mi fate la spesa no io sono in una cosa non so quando si cerca si crea se ne vuole intendere che voglio spingere ma guarda, devi stare qui per caso, io che sono abbasso, proprio un invece di un box, sto tutto bello di verti. Ci sono qualche gente, però... Prima camminare e ci arriverai in un valore.

è attenzione però è molto vero che sono male significa aiutare le persone a crescere io farò un viaggio con lui sì vai vai perché io non provo a metterle un po' su questo pezzetto di terra Öldürecek, öldürecek, öldürecek, öldürecek. Öldürecek. Sen sen sen sen sen coisa. Ecco. Scusami. Guardami. No, non ma sicuramente non ti l'ho capito guardare. Vive la macchinina, tu pensi. Ma non fai sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Look at

Cosa vuol dire che non tutto questo? No. Sinceramente, quando le cose diverse. Tu hai comprato questo? Ma com'era proprio l'acqua, ma non mi dici. Ho preso proprio sulla loco. Tu pensi? E chi è questo? Un pinguino? Tanto perché non fare solo così, non È vero. Yeah. Che te dai con lungo? Con lungo Ma io che si sono messi, sai, io sono mangio, mano, non mi va, eh? Mm. Grazie al nuovo sistema totale di lui prima lì invece la bici la prima lui Devo pisciare. Come fa? Fa. Fa. Fa. Senti qui, ma scusa, scusa, mi dà sì. No, se ci chiedo però questo mi sembra più scorso. Vedete? che cosa sono profili di no, quello sono quello sono servizi di bello. Perché cui ci siamo andati a fottire, sono uscite effettivamente di Tego, però non è così scritte. E poi che si è sceltissimo che era proprio pizzo bello largo, anche se penso che io su casassi male no. Era comunque. Dove state andando? Che cosa sappiamo realmente di queste persone? Che piangoli, scusa. Ah, da basso c'è il trampolino. Eh, che salta di bugiano. Eh. Mm. Salta da che tutto la gonna. Adesso mettiamo qualche cosa Eh, Ma quanto è che è tutto? Ma questo è qua. Ma che c'è di mano? Scusate la La vostra famiglia è una pestilenza per questo villaggio. Ma cos'è che per tutti i padri non è Ma che cosa? Basta! Ma basta!

È proprio inspiegabile la volontà. D'accordo, va bene. Ma che labbra ti conosce, non sono. Che No, non labbra, mi chiamo. Avete per controllare come stanno le galline? Stanno più che bene, Peppa. Grazie a voi que rischierete di portate al sicuro del villaggio le loro uova si sono schiuse e non abbiamo più così. Sì, ma che bravo! Stavi presente nella loro

Ti spacco la testa! Non sbaglio tutto. Non so che cavolo. E come c'è un altro? Non cominciamo allora, perché rubare un po'? Un po' nel senso Diciamo che sei un animalista, vuoi che li lascia libero? Sì, è un regista, il suo lavoro è salvare le vite. Voi è conosciuto di tutti gli altri. Allora vuoi costruire il dipartimento? Potrebbe essere difficile. Regista, signore. Садился, садился! Поколок, поколок! Angeles, Angeles, Fica com isso, fica com isso. Canso, canso. Avança, avança. Тренер, тренер. Базгаров, Базгаров. Thank you. 그것은 그것은 야! 백희야! 백희! 백희! 그래도 좀 이렇게 먹는 또 negativa, negativa, mano. Fiquei nervoso, fiquei nervoso, fiquei nervoso. Nossa, Sì, grazie. A stasera. Ehi, tesoro, che cosa facciamo lì? Sono mm. i portatori di un perdono. Sì, a riparare il silenzio, vedi e fugnaggio. Sono da un secolo che faccio. Fortunatamente voi non dovete farlo. Возьмите. Давайте. Сон. Здесь. Thank you. Ormai dovete attivare ci trovo con Sono perché avevo Rocket Punk. È proprio lui che non devi dire. Prometti che non ti lo farai

uma cripta. Olha, mas ela é homem. Ela não tem um chão cripta, nossa. Meu Deus. Não sei como é Meu Deus, eu lo vedo non l'ho salvato Excel no il signore ha benediciato anche la donna no no no no non vedo cosa ho detto quello che poteva salvarti qualcuno vuole offrire oh certo oggi una donna tutto cosa sta titoli eh, sono Matt la mia collega Angel. Non siamo agenti, siamo qui per la scomparsa di colpo, ma non è Come fate a sapere di questo? E lei come fa? Eh, è stanca, diversa, disciore ormai. E la mia è stato il compagno. Sa chi sarà giudicato? Che mai che mai. Perché se no, i calcoli della protezione animale di questo cioè, che state facendo funzione. L'ha procurato tutto, proprio lei. No. Pirla! Non aspe illegali forse fosse qualcuno che possa dire il calcio soltanto quello. Sapevo delle giassatine. Che dura è una famosissima chef che ha Aiutami, fila mia colpa! Compare, ho un amico che mi chiama compare Viene dietro me Qui Ma veramente incredibile Disturbo? Sì Forse preferite che mi lasci solo Che ha fatto? Non disturbi eh? La signora Glera aveva bisogno di me sì. È stato gentile avermi salvato. Grazie. Io torno in casa. Sì. Ci vediamo. Si un altro. Cos'è? Eh? Un nuovo stabilliamo materiale che le arrivi da quelle 水これがもう一曲どうするそうそうそうそうそうそうそうそうなるほどもっとおい、ケアをする Metti un Ultimo punto. Potrei fare questa cosa. Sembra facile, detto così. È successo anche a te. Non ci siamo arrivati a quello. Eccolo, ascoltate. Ma alla fine siamo riusciti. a Ho fatto un buon giornamento. Vedi davvero, se ne Sì. Ti vedo tutto. Oh, grande no, no, no, no. Ma quindi la minacciatica, la eh, minacciatica se no lo uccidiamo. Ma la fatica se non c'è qua non ti cazzo le domande. Io sono tutto tutto il mondo, tu non mi sei... Io ti devo mandare scritto.

Entrega, presidente. Miliciano da Toco, com qual é o we pero para que lo descanses, que es el mío.

E avviene giganti di curiosità con Mediaset Infinity. Trovi grandi contenuti Mediaset, sempre gratis. Non perdere le puntate di Liviana. No, eh, è vero, è vero, è vero. Ti disfrutti. richieste scontanti. Servizi interditi. Interviste esclusive, scherzi divertenti e molto altro. Scrivami. autunisi di protezione. Con tecnologia rilascio lente continuo di piccole dosi di principi attivi. Seresto protegge il rischio ma che scherzo, io non lo voglio, non mi metto in destino, ma io sono un video, non mi che parlare, non mi fa male. No, ma se mi blocchi in destino, mi faccio comunque mi blocchi in destino. Carne lavorata 18 ore e una lenta oppure questa piattaforma che eliminassero già giacche dei lacrimi semmai su giù spettacoli proprio pure perché ci stanno i fagioli interi che non sono più rapidi più digeribili ci ho fatto rendere un po' di riso e ci ho fatto un primo piatto che anche quel prato di verdura cioè non è ecco perché studiamo la nostra acqua buonissima dal 1848 e una volta si fai il bread con loro, una volta fa scoppagare, una volta si fa i cubettini con la salsa. Poi secondo me se avessi fatto pure di amici spaghetti tipo qui lenticchie, perché comunque le Marco, poi le mi ragazzi, Marco molto lenta perché quelli di rigida. Allora quando hai la mangiata là, congelata, contava sempre. Perché che divenne luce, quindi un bel velo chiuso la luce e... Allora, più cazzo tu si può fare la spalla perché qui c'è più digeribile ed eviti problemi. Eh, però ti devo dire lo scambio, è Grazie. Non ci la passattiamo più. Sì, Ma basta! Oddio, ho preso troppo caduto. Ma cosa schifo? mamma romantico potrebbero sempre cucinare adesso non guardate i problemi che si matturano allora disponibile la differenza tra quando cucinano adesso e Dovrei vedere cosa che non non sarà. Ma spero che domani lo pensavo. Ma che cosa? Eh, magari ce la fai per cucinare, eh, no, no, lo faccio, lo faccio io. Cioè, mi comincia a dare, ma non si va a fare che non sono riuscita a portare. Sai che a tu facci, che ammazza, sai, che tu facci. Un pesce leggero, forse... No! Mi scappò! Ti riesci... Ti riesci... Come dire, roba che comunque... Oh, gli fa dare, non è che... Non è che da masticare, che fa fare... No! Era passato la mezz'ora. Qualche problema, Sentina? No, nessuno che tu possa risolvere. Credo che dovresti stare in effetti. Non ti vedo cazzo di cosa? Che la piccola Josie si è follemente innamorata. Sì, la gola, basta! Adesso, veramente. È sempre pericoloso dispensare abbracci umani. È vero, ma perché...

Ты куни! Давай! Сидеть, давай, заводись! Будем воду искренне.

Huragan nerede getirdin değil mi? così papà. <laughs> No! Let's go. Mm.